Tous les hommes sont conviés à un grand bal que donne la princesse Olive. À l'issue de ce bal, c'est elle qui choisira l'heureux élu. Popeye, viens ici. Et donne-moi mon chapeau, ma cape. Tout est prêt, patron. Bien. Retourne travailler, fainéant Moi, je vais de ce pas faire la cour à la princesse. La la la la la la aller aussi à ce bal oh. Petit, je viens pour exaucer ton vœu. Tes bonnes fées viennent à ton secours, vite, ou tu seras en retard pour le bal. Le bal Oh, quelle Quelle merveille Oh là, je Viens là une minute tu ne peux partir avec ces tristes haillons. Eh? Oh, Et merci Et rappelle-toi, reviens surtout avant minuit, car après, tous mes pouvoirs magiques s'évanouiront. Peut-être que les miens agiront à temps prince Cette couronne me va comme un grand. Le prince Chérie, venez vivre avec moi dans notre kasbah. Oh, oh demi-portion, j'étais là bien avant vous. Allez ah. alors Oh, de grâce N'oubliez pas, messire, que c'est moi qui choisis. Je propose donc un tournoi, arbalète et fusil. Il est certain que le vainqueur aura mon cœur. J'adore les défis. Ce rejeton ne va pas faire long feu. Oh, mais si en plaît dans le mille ah Très Très coup, je dois le reconnaître. Oh, mais veuillez regarder celui-ci. Oh Vous allez avoir un baiser de votre nouveau prince, prince. Ah oh. vous ne pouvez plus m'échapper Jamais J'ai apporté apporté des douceurs pour le pique-nique. Oh, merci Et moi, j'ai apporté des cigares pour un Popeye. Ah, merci. Oh, oh, oh, Mais quel jour Ah, le 1er avril

je m'occupe de dresser la table. Toi, plutôt que je te charge de faire le feu. <laughs> D'accord, Olive. Je me charge de couper bois, Olive. Toujours dans mes pattes, ce petit Mélus T'as une allumette, vieux Je vais l'allumer avec ma pipe. <laughs> avec ce gars, c'est l'explosion garantie <laughs> Poisson d'avril <laughs> Commence vraiment à m'échauffer les oreilles. Pompey, veux-tu s'il te plaît nous servir une limonade Un <laughs> euh, nom d'une pipe, elle tenue embarrassante. <laughs> Hot dog explosif. Hein? Oh, des explosifs dans les octanques oh, Mon ami, si tu crois faire de l'esprit, je ne trouve ça pas drôle du tout Okay, my beauty. repetir. Vai. J'ai un de boissons sur la voie publique. Dépasser les bonnes petites choses, des archives de passé en est une autre